あと何度君と同じ花火を見られるかなって笑う顔に何ができるだろうか傷つくこと喜ぶこと繰り返す波と浄土焦燥最終列車